好，所以就是我们的管理的部分哦，一样就是给大家做一个分享，跟那个那个体验。好，好，第就是第一个就是版本控管，subversion。哦，第二个呢就是 issue tracking trace。好，然后呢第三个就是 Nexus Maven repository，它是 binary 架的分享。然后第四个就是一那个 Eclipse plugin 的分享方式。 就是这四个部分，好，我们就可以第一个版控呃控制我们的版本，然后呢追踪我们的议题，然后呢分享我们的城市，哦不是城市码，好是分享我们的应用城市，用架的方式或者是用 plugin 的方式，哦这就是呃我们的叫做管理的部分。好，那接下来我们就是进行什么？就是技术的部分。 我们再来讲深入的 Java 的，应该说基础的 Java 技术。好，我们先从那里谈呢？就是从 Meta Data 开始。啊，为什么要讲 Meta Data 呢？好，哦，我我认为啦，其实 Java 它除了像是那个 JVM 啊，哈，或者是 J J JNI 就是 Native Interface 这个部分，它属于它的核心技术之外了。 其实它很重要的一个部分就是 metadata。那什么是 metadata？好，metadata 就是就是，譬如说我们有个呃个物件，好，这个物件它的呃定义，对不对？定义好，它的定义就是 class 嘛。所以相对应 object 跟呃跟相对 object 来说的话，它的 Meta data 就是 class 嘛，好，那用这个 class 呢，就可以去干嘛？去生成这个物件，哦，可以可以生成很多个物件，好，所以呢，物件，呃，class 是物件的 meta data，它包含它的属性跟方法，我都定义在这 class 里面，那 class 呢，class 的 meta data 是什么？ Class 的 meta data 就是可以在 Java 里面，它就是透过 reflection 的方式，所谓的反射或映射，或者是叫反省，好，就是透过 reflection 呢去抓到什么，抓到这个 class 的属性方法，好，抓这 class 的属性跟方法，好，所以呢，他觉得 meta data 是 class。 那要做到 Class 的 metadata 呢，就是用 reflection。啊，有没有 metadata 的 data？metadata。好，所以这个讲的开始头晕了哦。哦，所谓的 metadata 就是说这个资料结构，好，比如说这个属性，好，它是形容它这个属性的一些一个资料，好，形容它这个属性的一个这个这个属性的的资料。譬如说这个 int 是 一个啊，叫做 age，好，这个 int 是一个 age，好，就是年龄嘛，好，然后这个再来说说，哎，这个年龄的意思是什么？哦，这个就会变成就说这个资形容形容这个资料的资料是什么？所以，哦，这个是不是不是只有单一层而已哦？这不是只有单一层哦，是它上去又一层。 然后它上去又一层，然后它上去又一层，哦，譬如说用从资料库来看，一个 record，一个 record，一个 record 的这一个呃 record 的每一个栏位，哦，代表了这个 record 的每一个栏位的资料，好，然后这个怎么样去形容这一个栏位是怎么样子的资料？我们是不是用了？ 什么东西来形容它？哦，用 SQL 嘛，好 SQL 去形容这一个 record，也就是这个 table。哦，这个 table 里面它包含了哦怎么样子的栏位。哦，然后栏位出来之后呢，栏栏位形容出来之后，它会变成底下会有很多的 record。哦，所以在往上一层就是 table，然后下来是 record，然后再 呃，这呃呃，table 现在是那个 column 嘛，然后 column 代表了每一个 column 的资料就是一个 record，好，所以所以这个就是说一个 record，它去形容这个 record 所代表的一些相关的定义上相关的资料了，就是它的 meta data，好，这个这个这个，好，所以那个。 我们在 create table 的时候，就是在形容这个 record 里面会有什么样子的资料。哦，这个对呢，一个 record 跟这个 table s c l e s c l e 就是这个这个 record 的的 metadata。好，那一样，我会跟你讲 class 跟物件，相对于物件而言，它的 metadata 是 class。那它它在这个那个 v n 里面，它一定还有另外一个在形容这个 class 的资料。 好，那怎么样去抓住这个原始的资料？就是透过 reflection。好，那在那那可是呢，reflection 的效率非常的差，reflection 效率非常的差。好，所以呢，后来人家或后来我们用什么来形容它的这个 metadata？好，用 s m l 来 s m l config 来形容这个 metadata 的资料。好，所以呢会有 mapping。 哦 s m l 的 Map 去 Maping，譬如说，哦，我这个 Table 里面，好，哦，代代表了什么样子的一个物件，好，我这个物件怎么 Map 到资料库里面去，好，那它中间都是透过什么 s m l 来 Map，Map 每一个栏位，好，我的属性对应的是什么样子的 Table 的栏位，好。 啊，属性对栏属性对，应该说是一个 r a c o r 里面的一个栏位啦，哦哦，一个属性对一个栏位这样子，哦，所以用 SML configuration 来，譬如说这个就是 Hibernate 嘛，Hibernate 哦，那个 O R O R M 就是那个呃，把物件 map 到资料库的那个机制哦，Hibernate。 他呃刚开始的时候就是用 SML，因为 SML 我只要就要读进来，我就知道说我怎么对应我的 record 跟我的物件，好，那后来呢，后来就是说 J J 那个呃 Java 在五点零的时候就是有新的机制出来，就是 annotation，哦哦，因为如果说我在定义刚开始就是 reflection 的机制很慢嘛，然后有这个 SML 之后呢。 好，我就要开另外一个档案来储存 Map 这个资料嘛，好，对不对？那我可不可以把这个档案干脆合进去我的 c l 的那个 Java 档里面？好，可以嘛？可以嘛？好，所以呢，后来这个机制就叫做 Annotation，好，Annotation 这个机制，好，呃，那、以谈这个概念哦，是我觉得是 Java 里面是。 蛮蛮基础的概念的，大家都会听得到。然后呢，每次遇到这个名词，就会奇怪到底是什么东西。好，那我们今天就是会谈这几项技术，好，让大家了解说，哎，这到底是什么东西。好，然后第三个就是 I/O，好，哦，I/O，好，我们就会讲说，呃，single byte 跟 double e double byte 的的 input/output string 跟 Unicode。 哦，那个叫做万用万国码之间的关系。好，OK，好，好，那我们就刚才打开刚才的那个那个 Eclipse。 在这个 example 这个里面呢，它有几个那个，我把它范例，把它收集，然后放放到上面来。我们先从什么呢？先从 reflection 这边开始。哦，在 reflection 这里面呢，它是。